Witam panią. Wybaczy mi pani spóźnienie. Oto nasz wspaniały dwór szlachecki w Brixham. Ostatnio mamy niemałe urwanie głowy. Chyba pani rozumie. O, oczywiście. Um, a gdzie jest chłopczyk? Pewnie siedzi gdzieś na podwórzu. Proszę nie zwracać uwagi na jego wybryki. To jest jego ucieczka od tego, co wydarzyło się kilka lat temu. Śmierć bliskiej osoby zmienia człowieka i to drastycznie, mimo że sami tego nie odczuwamy. Dobrze, a czy ktoś mnie oprowadzi? W końcu dwór jest ogromny i myślę, że mogę się tu pogubić. Ależ oczywiście. Za parę minut w holu zjawi się ogrodnik John. Tymczasem ja panią zostawię. Mam nadzieję, że pani sobie poradzi. Nie ma sprawy. Hajć, bym zapomniała. Śniadanie o ósmej, obiad o piętnastej, a kolacja o osiemnastej. Panują tu zasady, których mimo wszystko staramy się trzymać. wybór. Guwernantka. Wystraszył mnie pan. Pracowała tu zeszło dwa lata temu. No, odeszło. No um, jeśli wolno spytać, czemu tak właściwie odeszła? Niestety nie odpowiem pani na to pytanie, ale może pokażę pani pokój. Tak w ogóle, to jestem John. John Winkler. Miło mi, Mary Evans, przyszła guwernantka. Proszę za mną. Tutaj znajduje się pański pokój. Może się pani spokojnie rozpakować. I jutro o ósmej spotkamy się wszyscy na śniadaniu. Proszę się nie spóźniać. Emily nie lubi spóźnialskich. Niech się pan tak nie martwi. Nie należy do tego typu osób. Dobrze. Dzień dobry pani. Proszę, mów mi, Emily, jak minęła wczorajsza noc? W porządku. Myślę. To kiedy mam zacząć pracę? Kiedy pani chce. Howardzie. Dlaczego wczoraj nie przywitałeś nowej guwernantki? No nic, Rita posprząta ze stołu, a ja muszę jeszcze pani wyjaśnić wiele zasad. Rita? Nasza kucharka. A, tak, tak. Czek znowu sprawia kłopoty. Może nie teraz? Porozmawiamy na osobności. Przepraszam, jeśli wolno spytać. Y, gdzie jest ta kobieta, która stała w oknie? O czym pani mówi? Nie ma tu nikogo poza nami. Ta z obrazu ewidentnie stała w oknie. <clears throat> Wybaczcie, Wybaczy mi pani, od lat nie przyjmowaliśmy gości. To też może nas pani postrzegać za nieco chłodnych. <laughs> to nowe miejsce, rozumie pani. Potrzebuje trochę czasu, by się zaaklimatyzować. Zanim pani zacznie, musi pani wiedzieć, że cieszy nas niezmiernie, że ktoś jednak chciał podjąć tę pracę. Jest dość wymagająca. Podziwiam panią za ten uśmiech na twarzy, lecz po tygodniu tutaj myślę, że szybko to się zmieni. Um, może zaprowadzi mnie pani do chłopca? Oczywiście. Proszę za mną. Howardzie, Oto pani Mary Evans. Będzie się tobą zajmować, dopóki trochę nie podrośniesz. Dzień dobry, jestem Mary, będę twoją guwernantką. Słyszałam twoją historię i szczerze bardzo mi przykro, dlatego postaram ci się jakoś pomóc. Zostawię już panią. Da sobie już pani radę, prawda? Tak, już sobie poradzę. przez Mogło być lepiej, nie jestem przyzwyczajona do tykających zegarków i skrzypiącej podłogi. Mhm. A gdzie pani Emily i Howard? Zjedli wcześniej. Emily musiała pojechać do miasta. Howard siedzi zapewne na górze. Dziękuję, że chociaż pan dotrzymał mi towarzystwa, wciąż przeraża mnie tak ogromny dom. Podziwiam, że jeszcze pani nie postanowiła zrezygnować. No kiedy natrafię się na tak wytrwałą guwernantkę? Jeśli mogę spytać, co panią tu sprowadziło? W końcu to ogromny dwór, znajdujący się bardzo daleko od miasta. Mało kto pokusiłby się na taką pracę. Um, wie pan, jakby nie patrzeć, to zapewniacie bardzo dobre warunki. Dobrze płatna praca, którą trudno byłoby znaleźć w dużym mieście. Mam problemy finansowe, więc łapię się wszystkiego, ale to nie pora na takie tematy. Rozumiem. Mogę pani coś pokazać? Myślę, że mały Horoward sobie poradzi. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Jestem tu po to, by go pilnować. To zajmie tylko chwilę. Poza tym nie jestem w domu. Jest jeszcze Rita i stary pan Hoffman. Niech panu będzie. cmentarz, należący niegdyś do tej posiadłości. Od pokoleń chowani tu są członkowie tego rodu, ale nie tylko, bo moja rodzina też ma tu gdzieś swoje korzenie. Wow, tu jest przepięknie. Ktoś dba o ten cmentarz? Czasami przychodzi tu grobosz. Czek. Chłodny gość. Lepiej z nim nie zadzierać. Dlaczego mnie tu przyprowadziłeś? Gdy byłem mały, no zawsze tu przychodziłem. Można się wyciszyć i zapomnieć o całym świecie. Jak chcesz, ty też możesz tu przychodzić, ale nie sama i nie w nocy. Niedaleko są bagna. Poziom podnosi się wieczorem i otacza całą wyspę. Wtedy nie ma możliwości ucieczki z cmentarza a w akcie desperacji zginęło tu już kilku śmiałków. Nie strasz mnie bardziej, bo faktycznie zrezygnuję. <laughs> Wolę powiedzieć, by zdawała sobie z tego sprawę, bo to nie żarty. Cmentarzysko nocą jest niebezpieczne. Lepiej go unikać. Jasne. Dlaczego pani sobie poszła? Chciałem, żeby pani mi coś poczytała. O, Howardzie, już jestem. Chodź na górę, zaraz ci coś poczytam. To ja nie będę już przeszkadzać. Pani Iwas? Proszę wejść. Telefon. Ktoś do pani dzwoni? To ja panią zostawię. Halo? Howard, jeżeli to kolejne twoje głupie żarty, to sobie odpuść. E, halo? tak długo? Myślałam, że już nie odbierzesz. Spodziewałam się kogoś innego. Yy, po co dzwonisz? Jak to po co? Po to, by się dowiedzieć, jak w pracy! Posłuchaj, jesteś na drugim końcu kraju. Chyba to normalne, że dzwonię. Dobra, już się tak nie nakręcaj. To jak praca? Dziwni ludzie. Poczekam do pierwszej zaliczki i wracam do Ameryki. Jak już tu przyjechałam, to chociaż jakieś drobne pieniądze chcę zarobić. W końcu muszę jakoś za pociąg zapłacić. A ile ci wstępnie zapłacą? 1100. Dziewczyno, przecież to jest mnóstwo pieniędzy. Wytrzymaj miesiąc, to będzie dwa razy tyle. Nie dam rady. Jak wolisz. A kiedy wracasz? Za tydzień wypłata. Dzień po im to oznajmię, bo nie wiem jak zareagują. Chociaż tydzień to też katorga. Pani Iwans! Wołają mnie, zadzwonię bliżej wyjazdu. Emily prosi, byś wróciła do Howarda. Chłopiec wymaga uwagi, dość dużej uwagi. Jasne, już idę. Cześć, mały. Dlaczego pani chce wyjechać? Ale o czym ty mówisz, Howardzie? Proszę nie wyjeżdżać. Ona nie pozwoli. Kto? Kto nie pozwoli? Um. Witam panienkę. Pan to zapewne czak. Tak? Oczywiście, jak żeby inaczej. Co panienka robi sama na cmentarzu pod wieczór? Zaraz zaleje bramę i nie będzie wyjścia. I tak zamierzałam już wracać. Co się pani tak boi, nic pani nie zrobię. Jak zaleję, to może pani zostać u mnie do rana. Nie, nie, ja już naprawdę muszę iść. Może pani to jeszcze kiedyś przejść?

Dzień dobry, pani Mary. O, Howard, nie za wcześnie? Za kilka minut śniadanie. Emily kazała mi panią obudzić. Jak to możliwe? Idź już, chcę się ubrać. Howardzie, wyjdź stąd natychmiast! Znowu się spotykamy. tak, tyle że tym razem w dzień. Początkowo mnie pan przestraszył, jak wszystko tutaj. To kompletnie nie moja rzeczywistość. Było to do przewidzenia. Ma pani inny akcent i sposób bycia. Widać, że pochodzi pani z dużego miasta, zgadłam? Niestety tak. Ciekaw jestem, co John pani o mnie powiedział. Na razie nic tylko bym uważała. Coś pani pokaże. To grób mojej byłej narzeczonej. Szczerze ją kochałam. Była dla mnie wszystkim. Rozumiem. Przykro mi bardzo. Ma pani uśmiech. Tęsknię za nią, dlatego czas czasu wypadku przesiaduje na cmentarzu całe dnie. Panienko, wszystko w porządku? John. Mówiłem ci, byś nie chodziła sama po cmentarzysku! A zwłaszcza unikaczaka! Dlaczego? Dlaczego go aż tak nienawidzisz? Co on ci tak właściwie zrobił? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak, chcę wiedzieć. Kilka lat wcześniej. Podobna dziewczyna przyjechała tu opiekować się chłopcem. Wszyscy przyjęli ją z ogromnym entuzjazmem. I to raczej nic nie wskazywało na to, co się miało zaraz wydarzyć. Zakochała się w pewnym grabarzu. Czaku. No powiem ci, że zaczyna się robić ciekawie. Kiedy to wymyśliłeś? Co on takiego jej zrobił? Hmm? Rozkochał ją sobie, a potem rzucił Wszyscy zauważyliśmy, że w ciągu kilku dni zaczęła zachować się dziwnie. Aż w końcu zniknęła. Tak jakby jej tu w ogóle nie było. Jej rzeczy osobiste, jej ulubiona czarna sukienka, naszyjnik, pierścionek, wszystko. Kilka dni później odnaleziono jej ciało ubrane w czarną suknię, leżące martwe, świeżo w kopanym grobie. Tak jakby ktoś wiedział, dla kogo ten grób wykopał. Znalazł się nawet świadek, rzekomo mężczyzna około trzydziestki. Zabawiał się ze zwłokami kobiety. Jak myślisz, kto to mógł być? Nie, ja w to nie wierzę. Co to za bzdury wygadujesz? Pojebany szaleniec! Nie chcę, by zrobił ci krzywdę. Puszczaj! Nie, zaczekaj! Dokąd mnie prowadzisz? Adel... Marfi... Nie, nie, nie, nie, nie. Więc to prawda. Chciałaś mnie przed tym uchronić. Wiedziałam, że tu wrócisz. A... W zasadzie to rozmyśliłam się. Jednak wracam. Czekają na mnie. Nie, zostajesz tutaj, Malenka. Skończysz jak moja była. Zadźgałem ją. Krew lała się strumieniami, jak przestała oddychać. Nagle zacząłem jej pragnąć, tak jak nigdy. Zanim jednak się na niej wyżyłem, ubrałem ją w suknię. Wyglądała czarującą mimo swojej innej skóry. Rzuciłem się na nią, wyładowałem swoje zwierzęce popędy. Teraz to samo zrobię z tobą. fucking nuts, Mentasho! want to. I cry for